Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм грибочек-боровик. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде, в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Такая вот цветная упаковка. Здесь представлены разные овощи, фрукты, вот можете посмотреть. И ну, вот так он выглядит запечатанный. В нашем интернет-магазине Э, много вариантов грибов, боровиков, также мухоморы, лисички. Сегодня мы рассмотрим боровичка. На праздник осени это очень востребованный костюм для детских садов и школ. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start. Ну, давайте посмотрим, из чего состоит костюм. В костюме у нас идет жилеточка, зеленая жилетка. Уже здесь э, с ножкой от гриба. Здесь листва у нас пришита из флиса. Ножка гриба белая, атласная. Жилеточка универсальная, одевается через голову. Здесь она также завязывается на завязочке и по бокам просто регулируется по э, талии ребенка и завязывается также с одной стороны и с другой. То есть вот такой вот простой вариант. Очень простой костюмчик, в него его очень легко одевать, снимать. Ну, можно на рубашечку, на кофточку. Вот такая вот жилетка. Смотрите. Вот так вот, вот бантик такой. Такая вот жилеточка. И, конечно же, комплект у нас входит шапочка гриба. Вот такая объемная коричневая шапочка. Смотрите, яркая. А, с внутренней стороны она у нас белая и на резинке тянется. Внутри у нас подкладка. Одевается абсолютно на любую голову, на детскую и на взрослую, потому что хорошая резиночка внутри. Вот полностью костюм гриба-боровика. Вот так вот это смотрится. Жилетка и шапочка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.